जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान की जय बोलो जयकारा शरण पूर्ण साचे दरबार की जय जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय